لله بخجارك وواكبوا ما رفت تغليها تسيحت ثم استجاب دعوات للمذنبين مستغفرك مولاي يا خير العباد أنت النجاة ni ale kun ma kuma in fɔ anw ma farin k'a fɔ alahu akibaru ale ko k'a wolola k'a sɔrɔ a ba n'a fa bɛɛ ye sirisiw ye a ko mɛ ala ye fɛn wɛrɛ yira ale la min ka ɲi ka tɛmɛ danbe kan k'ale ye danbe ye to yen a y'o ta alahu akibaru u ye ɲininkali kɛ k'o ye jumɛn ye a ko fatartul adaba a k'a ye ladabu sugandi ala kira kɔrɔ ale b'a dɔn ala kira ka seereya ko ladabu b'a la ayiwa ko ka di ale ye kira ka seereya k'a mɔden de don. alahu akibaru baro. kuma in na a ko ko ni danbe dɔrɔn don. naamu. a ko seyidina abudulayi ala kira fa. k'o ye sidifu bɛɛ mɔkɛ ye cogo ko abulahabi ni abujahali y'u mɔkɛ ye ten ko nka ko maa si tɛ fɛ ka danbe olu la. ee o kɔni o b'a k'o tuma ko fɛn dɔ ka di ka tɛmɛ walasa a ka faamu naamu arabuya yɔrɔ tɛ dunanya yɔrɔ tɛ aya karamɔgɔya o nin yɔrɔ de bɛ sɛkijan bolo an na naamu nka an ma sirifiya danbe fan fɛ naamu o bɛɛ de ye kelen ye an bolo an tɛ si gilasi sanfɛ alahu akibaru ala ka hakili ɲuman d'a ma ami a y'an sɔrɔ dariso la naamu sɛkijan n y'a fɔ ale yɛrɛ tun y'a fɔ a ye kunun ko ɲafara ma parce que ne yɛrɛ b'a dɔn. a bɔra furakɛli la a ma mɛn a ka lahalaya tɛ sigili jan ni jamana taga ninnu kɛ a ye nka a yɛrɛ de y'a kanu ko f'a kana sen jɔ o la an ye sirikɛ bila san ne yɛrɛ y'a kanu ka sira d'a ma ka taa alihamudulilayi fɛn kɔnɔna la n y'a fɔ n bɛnkɛ nana an karamɔgɔ nana yira ko tɛ aw la ko aw t'a dɔn mɛ ne ni yɔrɔ n bɛ fɛ k'o de fɔ sabula maa caman fana t'o dɔn walayi ale fa namu ani ne ba fa olu ye cɛ kelen ni muso kelen denw de ye alahu akibaru donc a fa ne mɔkɛ de bɛ ba kelen fa kelen na wa ne ba yɛrɛ kuma tɔ n'a ko a fa a ma foyi far'a kan dɔrɔn a kan bɛ sɔrɔ bɔkari kan de ma alahu akibaru نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لقد لم ان تكون الحمد لله نعم بالله بركدا سكي ني موغي كوسري بالموي اه على كلا كوتي صلى الله عليه واله وسلم وسلم وفنا يا دي يركو وري والله ان شاء الله انقي الدرس من نيا نعم an b'a filɛ hali beyitu saba naani don n'an sera k'o fɔ waati an b'a dɔn degun b'a la wa nin waati fana na jamana in bɛ cogo min an b'a kalama walayi bana min bɛ fɔla u bɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara mali t'a kan tuguni e, e. a se bɛ ala ye walayi a b'an kalama elazim aliksi radiyallahu ta'ala na ko k'ale ye fɛn saba dɔn ala la o kama ale gasira ka ala deli a ye fɛn saba dɔn ala la ko ale ma ala deli o kɔfɛ sikeyi baro sɛjan ka lɛtiri bɛ an b'a fɔ waati bɛɛ lɛtiri bɛ na a b'a fɔ k'a ye ala bato aw kana deli sabula a y'aw sɔn kabiri aw ma deli aw kana deli ka kɛwale ɲuman dɔn delili ye alahu akibaru alamalik sibɔ ko ale y'a dɔn ko ala ye muhayiminu de ye masa min don a yengelen bɛ fɛn bɛɛ kunna fɛn foyi dogolen t'a la sikeyi e bɛ fɛ ka min f'a ye a b'a dɔn naamu a k'a ye filanan min dɔn ala la ala y'a dɔn degun min bɛ e la wa k'a b'a dɔn fana o se bɛ ala ye a ko sabanan ye jumɛn ye naamu a y'a dɔn fana e kanu bɛ ala la ala b'i fɛ a bɛ hinɛ la a ko o kuma ale ma se a ka fɛn fɔ ala ye tugun. alahu akubaru ee. ala. n'i y'a ye i bɛ fɛn fɔ maa tulo ma gɛn. a tɛ min dɔ i la i bɛ n'o de f'a ye gɛlɛya bɛ n na ale b'a dɔn gɛlɛya b'i la wa n'i y'a fɔ maa ye min t'a dɔn hali n'a y'a dɔn ni se t'a ye k'a kɛ se dun b'a ye fana k'a kɛ wa a b'a dɔn se b'a ye i juguya t'a kɔnɔ mun b'a bali k'a kɛ walayi o tuma ala ka nin dɔnni ninnu nɔgɔya an ye. ami. an ka ala dɔn tan walasa an ka dɔ fiɲɛ naamu n'i y'a y'i sɛgɛnna diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn i ma ala dɔn o de la ko minnu mana limaniya fala nuhiyannahu hayatan tayyibatan ala ko ten ko ɲanamaya duman namu muminu de kan ka ɲanamaya ten o kɔrɔ ye juma ye aya dugu mana jɛ cogo o cogo namu i b'a dɔn a ka di ala ye tan de a bɛ diya e yɛrɛ ye ten walayi o man ca wa rabdini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman ya allah namu an tun k'u ka babu min dayɛlɛ a damina ka jan nka fitinin namu أبف من كل وصف حميد هذا أفضل أها تفضيل رجاء برايا يوم مزدهر نعم قال كلا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم وسلم يلو كلا بدون تغيا وورو أم فواتي بي fɔlɔ o dɔnbagaw bɛ yen o y'a da cogo ye ala fɛ a n'a da waati ala fɛ cɛ bɛɛ ka kalan ye a ka kɔrɔ danfɛn bɛɛ ye a bɔra ala la cogo min e t'o dɔn ne t'o dɔn walijuw dama bɛ se ka baro k'o la a filanan a danbe aya a bɔra sira min fɛ naamu fɔ ka na se ale la ala ma sɔn mɔɔ si ta ka kɛ ten alahu akbar a kelen de danbe ni maa si ta tɛ kelen ye o t'a bɔ o t'a a mɔdenw ye dɛ a bɔra cɛ ninnu na ka na naamu kuranɛ ko wata ka luba ka fi sajidin ala kira ma bɔ cɛ si la k'a ye ala kuta alahu akibaru a ma bɔ muso si la k'a ye ala kuta donc o y'a dama kalan dɔ ye a la naamu ala y'a bangecogo fana kɛ diɲɛ kɔnɔ danfɛn si ma se ka min ɲɔgɔn sɔrɔ an ba amina radiyallahu ta'ala anha ala ye kabako minnu yira an ba amina la n'u tɛ se ka fɔ u tɛ se ka lakali nka anw dan ye de an b'a fɔ ko kɔnɔmaya dɔnnikɛla baw kumana o kan k'a fɔ a ba ma kɔnɔmaya kɛ n'a ye a bɔra a kalama don a kɔnɔmaya kibaruya kɛ nin de fa ye a bɛ fa ye a bɛ fa ye k'a la jɔlen don mɛ a ma tagama seere ye a t'a la a ma k'a la fo don min a k'a ye a yɛrɛ la a n'a ka ban a tɛ tɛmɛ miniti duuru kan ala kira kelen de kɛra ten sallallahu الله عليه وآله وسلم وسلم برو نعم donc سبنا نانينا ودي سبابه ما غلام سبه عبدا الله أكبر يوم سهر وآم سهر ذهما أكل دي بنيا تقولي دان في سيما ككليني أبدا سكاي لسن حزمالك سيكو نعم كيبي مين فما توما كدام سنيا واتي نعم كنت فو على كرامة صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر سبب دمسنيا يقولون بليا واتدي أها ما يقولون بليا كي أنا دون أكدوني دفالي لنا سكي أدلا إباد دومنا أمبا حليم السعدية وكسهودونيا كلا مصطفى سي جميل يسبن لكو سهود حليم نعم أبابو فلو أبي فن فلو من فنبا حليمة بسيريا نعم أدي دون فلو من أيسين دو كرادا صلى الله عليه وآله وسلم أيسين فان كلمي نعم عليه فلانا دامك k'a ma sɔn k'a la. alahu akibaru. kun juma na. Ah. n'i ye muso denbatigi ye ko nɔnɔ é sin na. naamu. b'a bolo min e ye ma e bange. Ah. kira ko ni ale ye sin fila bɛɛ min den wɛrɛ min bɛ yen k'o tɛ fɛn sɔrɔ a dan na kelen ma a ma e b'a fɔ k'o tɛ ko dɔn walayi o tuma a tɛ se ka fɔ o ma ko denmisɛnnin o t'a la ka kɔn a si seli ye yɔrɔ dɔ la o bɛ fɔ denmisɛnninya tɛ fɔ a la donc a ah. bonyacogo ani maa si ma kɛ kelen ye a kelen de y'a kɛ ɲɛnamaya la ka ŋunuma kalo fila mm. ka wuli k'i jɔ kalo saba ka tagama mm. kalo naani ka boli kalo duuru ka kuma kalo wɔɔrɔ a nɛn ka jɛya kalo wolonwula a bɛ taa se kalo tan ma tuma min kamalenkɔrɔ cɛ san bi naani bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ se k'a bɛɛ kɛ a ma san kelen dafa baro sallallahu alayhi wa sallam baro o de la ko min kabili amayni jafaran kana za adabin lillahi daru abudin sabta fil mutubi a kelen de y'a sɔrɔ yan'a ka san fila sɔrɔ a ma deli ka erreur kɛ lamɔ la baro a ba min y'a lamɔ o de bɛ ka nin fɔ donc babu duurunan o de ye ani danfɛnw balola cogo min peut-être bi an tun bɛ fɛ ka fitini fɔ a de la nka sun cogoya kama an bɛna dan ba betu fila saba la o de la ko min kulli wasfin hamidin hadha أفضل تفضيل رجاء البرايا يوم مزدحم الله أكبر كل واسم ومولاي مولاي على الله اسخى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحلم والامام وكان أسرى وكان اسجاء اسخى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحزب والأمام ما كان تحتاج تبينا سجاعاته على المدينة ساء الليل فزعهم كانوا إذا مر بأس يتقون به وقد بدت في حنين غاية القدوم وقليل الناس قالوا لم يكن أبدا أبدا بين الصحابات زامة من القدام مجيبا دعوات ملوك وراكبا الهمار رأى ذي الأوجاه والسقام وما يجيب شفيع الخلق داعياه إلا بلبيك في ترحيبه الجمال masha Allah a bi foni ka ca nka an b'a ma filɛ ka a resume a ko min kulli wasfin hamidin ko hadamaden kan ka tanu ni fɛn fɛn ye haza af'ala arabukan mɛnnaw bɛ af'ala kɔrɔ dɔn alahu akibaru hadamaden bɛ tanu ni fɛn fɛn ye ko ala kira de ye cogo sɔrɔ a la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min dafalen don ka tɛmɛ dafali bɛɛ kan شفت جنب المثالين وفاين أيوة. ايوه رضي الله تعالى عنه وعاشرهن بالمعروف نعم ابو تفسير كلا كلاندوني كي قال نمانيا كني تشون نماي نمانيا اه ibake ah mais ki ko fana kɛ ni ɲumanya ye o fana ye fila ye ayiwa ɲumanya ye juma ye ah misali la i ka kunu ah i k'i furumuso wele wala ifurumuso kana ko nasɔngɔ i b'a jate dɔrɔn i b'a d'a ma wala i b'a fili a ma i ye nasɔngɔ di a ka ɲi mɛ est ce que i y'a kɛ ni ɲumanya ye aa ayiwa baro sɛjan ko ɲumanya misali ye juma ye i ye nasɔngɔ bɔ i bɛna di muso ma i b'a fili muso ma aa ala ka jɔn walayi aw bɛ sɛgɛn min na i ni fɛn ka kan min tɛ nin ye dɛ nka i b'a tɛrɛ waati cogoya nin de y'an se ye ala ka tasuma sumaya i la ala ka gaɲi diya i bolo muso que man kelen don muso e ko fara ah kan. ala kira de tun bɛ sallallahu alayhi wa sallam. naamu eh, ala. Eh. e muso min fana n'i ka ɲi. Ah. i muso ɲuman ye. cɛ ye nasɔngɔ d'i sonofa wallahi an bɛ caman na dɛ ala k'i fanga se ala ka sini ta nɔgɔya i bɛ taa min ɲini bi ala k'a nɔgɔya o fana k'o fɔ ka wari minɛ ne ko nin du in du juman ka di ka di du bɔ a du tɛ yen nka musow t'o fɔ dɛ ɛ cɛw yɛrɛ t'u ta kɛnɛ i y'o kɛ nka an bɛɛ de don ala de ko in ɲɛyɔrɔ ye o de la ala kira ka du ka di ni du bɛɛ ye sallallahu alaihi wa sallam. أي سيدنا علي نبا نعم فاطمة لا موتاني نعم. مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ أيا برزخ من فرايا آه أدب دي لا يبغيان ولف لا الله أكبر برو إيه كل وصف حميد هذا نعم صلى الله عليه وآله وسلم وسلم برو برجاء برايا يوم مزدحم آه kola belebele ye juman ye namu raja baraya mɔndu bɛ jigi ba kan don min o don de a dogolen don ka tɛmɛ bɛɛ kan baro sallallahu alaihi wa alihi walayi kiyama jɔ don bɛ se waati min ni danfɛn tɛ se ka kuma ala fɛ naamu san bi naani ala bangelen don ni timi bangelen ye danfɛn tɛ gɛrɛ danfɛn tɛ kuma san bi naani bɛ dafa kuma ma ala bɛ tila ka ɲininkali sɛbɛn ali arisi jukɔrɔ o fali yata kari rabi man lam yasini kan tɔntɔn ala b'a fɔ sisan n'a ma ɲa aw mɛnna sɛgɛn ni tɔɔrɔ la min ma deli ka n tana diɲɛ a ka n'a kuma fɔ anw n'an dogo don wa walahi kelen t'i dogo bira ma ayiwa dogobagaw ka ca ɛsike bɛɛ bɛ boli k'i ɲɛsin adama la naamu adama b'a fɔ ayi dɛ alahu akibaru kaida min bɛ al arsu la ne ye ala tana diɲɛ baro la Allah ya taa minnu fɛ ka kuma surunya nabi ɲuman bɛɛ naamu delila ka tana dɔ kɛ min man di ala ye mɛ ani jurumu tɛ kelen ye ala m'a fɔ jurumu walayi من يتناكني عليك آه نبي نومان بي نامو نبي الله إيسا آه علي دبي لبا أمي كمكا مفو دونو دون آه إيسا دبي نفو آيتا فلي حديثة ولا نامو لصلاة الفاتحة كربداية آه نبي الله إيسا كبدا فوليرو الله أكبر علي دبي اذهبوا إلى محمد فإن له الفاتحة والخاتمة الله أكبر برو إمام زهبي وقف سنده فلا باس سكيت والله إمام زهري ما هل سان سنة دوبو بس يسيت على نامو أو نيكا سورة أفوري يكو سورة الفاتحة بكراس الله را آه إبانا آه أون تاكلا ده آه شك جان تاكلا آه نبي الله عيسى دبنا كلا أني أدو الله أكبر اذهبوا إلى محمد فإن له الفاتحة والخاتمة آه الله أقول دو دانشو بابي على كرانيني صلى الله عليه وآله وسلم وسلم إبتاترا تقولين فم بكف رجاء برايا يوم مستحب والله أيروك جاتل من شو من دي دانشو بيناس مبكسلا أبا فم تغمالي أو بود لا دينلا كأو ما نرجع تبي فنا تبي بسني دي تبي بنا على كرات صلى الله عليه وسلم تبي رولتي والله نبي نبى لا كلمة لا تغتبي لا سانس Oh! tapi أكبر سكي أربو أربو مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم يلا في خلق وفي خلق ولم يدا نوح في علم ولا كرم حول صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك ما شاء الله والله ادوني على نغيا اجل دادا aha tere da baga bere wal ala kan kora ala wallahi o da ala kira ma jamuli ida de la brahma mbe nda de ala sabula aljanna foro do me ni ay wan tuba ala kira ma jamu do no ka ko do kili dia do no aljanna yere fana kono foro do be o foro en kere kere yalen do ala kira ni wal kangaro u dama de bɛ lasigi minnu tun b'u fasa da diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ n'a sigi ka na kalan kɛ u ye a yɔrɔ la n fana bɛ n sen don a la ni ala fɛ. e tun tɛ madugukɛla ye a don e bɛ to yɔrɔ jan mɛ e tɛ se. walayi. ala ala ala k'an fara dawuli dawuli. ami. aa mɛ a dali tɛ jama ɲakɔrɔ ko dɔrɔn ye. ee ayiwa. ayi jama ta in tɛ dɛ. aa jama ta in ye formalité de ye. ɛ ala. dɔrɔmɛ i kelen b'i sigi i ka so kɔnɔ. na naamu. fo ala kira ɲinɛnafin b'i minɛ. i ɲɛ bɛ nin dɔnkili fɛn fɛn na a sɛbɛnbagaw. aa u si ma sɛbɛn jama kama. walayi. tuma dɔw sigilen u yɛrɛ ma de kira ɲinɛna fiye de b'u minɛ f'a b'u depase u bɛ to a fasa dali la ala kɔrɔ wasalim dɔw ka kanu bɛ bonya fa bɛ jɔ u ɲɛkɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka kuma kan donc a ko raja o don de sa a bɛ taa tapi bɛ na n'a ye f'a bɛ se a la arisu ma a b'a fɔ a b'a ten turu yɔrɔ min a sulitɔ oniya bɛ tunu tile bɛ tunu funteni bɛ ban bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ baro ala b'a ka funu pazi tunu ka hinɛ fɔɲɔ fili danfɛn bɛɛ kan walayi الله سبحانه وتعالى من سرق كمافة يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك فقل تسمع وسل تعطى أعلى برو ale ma waso a m'a yɛrɛ yira ala b'a fɔ i kun kɔrɔta i sɛgɛnna deli la deli banna bi kuma n k'i lamɛn n deli n b'i sɔn wa yanni i ka n deli kaza'inu rahmati wa na'imu mulki li hukmika faqdi fiha ma tasha alahu akbaru baro n ye n ka hinɛ magasinw bɛɛ bili ka n bolo kan bi nye masaya kiri hinɛ ah, ah, ah, n nya bɛɛ biri ka mi dia akala min a sallallahu alayhi wa sallam mɛ e k'a filɛ nin don a dogolen don kɔfɛ a bɛ fɔ mako na kona na n'a nana k'an bɛ ɲini de ye haramu ale la degeli man nɔgɔ ala o ko wa kana asja asqa nasi wa ahsanuhum khalqan wa khuluqan baro a kelen namu a ɲɔgɔn tun cɛfarin tɛ a tile la o de la a b'a fɔ ɲɛfɛ ko fasail ahli almadina yawma fazaihim ayiwa lahazabu kɛlɛ namu karamɔgɔw b'a dɔn o kɛlɛ waati silamɛw sɛgɛnna u siranna kosɛbɛ namu دوبا فخندا بكلة أبي كلة كلة دي الله أكبر كلة كلة واتني كتمة أعلى مدنا نعم أكرنا فكورو في أوتوماتيك دكرة على الإسلام كباريا بالكو عربوني يهوديا وبيكا كومبلوك وبينا بيوكا دومول أيا fitiri bɛ sali o b'a sɔrɔ bɛɛ b'i ka so kɔnɔ u b'o la don dɔ la su fɛ mankan ba balila ka bɔ madina kɔfɛ mm. minnu dɔnnen u dɔw y'u dogo dogo u b'u dɛndɛn ka ɲɔgɔn ka so ma bɛlɛn f'u tan dafara kuma min u ko sisan an ka bɔ an ka taama filɛ min bɛ dugu kɔfɛ olu bɛ bɔ dugu kɔfɛ u ni kira bɛ na a bɛ na de sallallahu alaihi wa sallam alahu akibaru baro bɔlɔlɔ foyi t'a bolo dɔrɔn u girinna u k'a kɛra de a ko ayi aw ye mankan mun mɛn n yɛrɛ tun y'o de mɛn mɛ n taara a ma filɛ n y'a sɔrɔ baasi tɛ a ye segin aw ka taa u ta. baro ɲɛmɔgɔ jumɛn b'i kɔni ee ayi anw tɛ se nin na walayi président ka garde du corps y'a sɔrɔ ale yɛrɛ taara filɛ min bɛ yen olu sirannen bɛ ka ɲɔgɔn ɲini kuma min o b'a sɔrɔ ale taara dɔn min bɛ yen ka na f'u ye ko y'aw hakili sigi ko n y'a sɔrɔ foyi tɛ yen lafa kibaru baro sa'il ahli madina yawma fasaihim skai a don ale de a ka cɛfarinya de ye nin kɛ asakar nas namu hadamadenw bɛɛ la fɔlisira y'a kelen de ye alahu akibaru ata ye kabakoba de ye naamu a ma deli ka tile kelen dumuni mara a bolo ayi a la ما اجتمع في بين ما اجتمع في بطنه الطعامين نعم كسيدا مطلع لا غود فو اما تلك الكلين دفل دموني سر ابو لا انو فون سر فنا بوت ee a ka fɔnisireya de y'a to a sera yɔrɔ la hali n'a ka balo bɛnna nin tamoro den kelen ma n'a y'a tɛgɛ siɲɛ kelen min b'a kɛrɛfɛ a bɛ don a b'a tɔ don alahu akibaru ɛɛ ala a t'a bɛɛ don est ce que fɔnisireya kama walasa k'a na kalan o de la. عبد الله بن عباس نعم الله تعالى عنه سكي عليك كما كون باسر على نونو كيراكو من هاي جيمي ولا ناي دومونيكي مين باكيني فابا دولما نعم don dɔ la se na bakiri sigilen ma numan fɛ o y'a teri ye o ko ka d'a ye min dira a ma nɔnɔ a ye nɔnɔ in min a ka d'a ye ka nɔnɔ in di se na bakiri ma mɛ ale yɛrɛ de ka sunna ye a b'a di kini fɛ أقول ابن عباس مكان كادر ما ده نعم لا أفي بي يفهم من غير ده بكر ما هو سكاي ابن عباس بكر أني يندلي في مرة لام بس الله أكبر ما إيه نت إن يرد مغسي من تابع إيه الله الله أكبر أجوت والله كم در نعكا آه أبو رأيدلا آه أيوة فراتو دي مغسي ما والله من تابع إيه الله الله كرا صلى الله عليه وسلم وسلم anyiri ayɛrɛ la awɔ ayiwa anyiri ayɛrɛ la kɔrɔ ye juma ye namu kana sɔn mɔgɔ dɔ k'i dan alakira ko la n y'o mɛn walayi i b'a mɛn ko mɔgɔw bɛ fɛn fɛn la a la i gɛlɛya bara ma i ka dɔ sɔrɔ min ka girin n'a ye n b'o kɛ wala i ka dɔ kɛ min ka girin n'a ye mɛ ni dɛsɛra k'i ni a ɲɔgɔnna kɛ alahu akibaru baro n y'o mɛn sikayi ألا هو ألين الناس وأحسنهم خلقا وخلقا الله أكبر ني دانفن بفر نيونكا jiko la an y'a fɔ sisan kuma damina la ani maa si ma kɛ kelen ye alahu akibaru a kelen de y'a ka ɲɛnamaya kɛ a balo n'a saya cɛ danfɛn tɛ yen a donna min gasi la alahu akibaru ɛ ala jihadi minnu n'a sɔrɔla kɛnɛ kan jihadi muga ani wolonwula a sɔrɔla minnu kɛnɛ kan mɛ a yɛrɛ ka panmuru ta jihadi kɔnɔntɔ don mɛ ɲininkali kɛ ko kira ye jɔn faga n'a ka panmuru ye i mani ɲasa la cogo cogo a bɛ si la o n'a y'i ka kɛlɛkɛfɛn bɔ si la fo k'i gosi k'i la a b'a dɔn a bɛ se k'i faga dɛ nka a b'a yɛrɛ latɛmɛ a tigi ta a b'a to yen eh afali ke Allahu akbar uche utalere ala yo udoni di che chama majinya konna alhamdulillah eh alaka waldudo anyere mo ke biskudo to fol tare tara deuxième guerre mondiale la nam atara nana hmm anga nala ara ba baro fola anga choroba mi o de ba fola eh ko depuis ale tatɔ a fa kun ye arifu bilahi ba de fa in k'a ma k'u filɛ t'a la nin ye ko ala y'a yira n na i kisilen bɛ taa i kisilen bɛ na i gɛlɛya i kana maa si jogi i kana maa faga a ko marifa bɛ ale bolo ko n'u ka sɛfu ko fe ko ale b'a ta di sanfɛ a jo don dɛ walayi parce que ale b'a dɔn min y'a fa ye denkɛninya b'o bolo walayi donc ko cɛw bɛ ala bolo donc ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ma deli k'a kɛ o de la ɲɛfɛ a bɛ taa fɔ ko wali kafu ma darabat unsan wala zakara ma khadiman aba min aibin wala na'am baro ka maa kusi a ma deli k'a kɛ lamɔden tɛ o tɛ den ye wa kabako ye min ye burama ka dimi ma kɔrɔ o ma sɔrɔ hali dumuni a ma deli k'ale e ka dumuni nɛnɛ ko bi kɔgɔ tilalaw la u ma deli ka fɔ a ye n'i y'o dɔn ma b'i tora rɔ nka don dɔ la a yɛrɛ ni maaw dɔ de la u bɛna dumuni kɛ o ye dumuni daminɛ se n'a bɛ garida de tun don o ye dumuni daminɛ dɔrɔn o y'a bila o girinna i ka dɔn ko aa k'aw ka nin dumuni tobi cogo ma ɲa dɛ a ko a k'a bɛ garida kana mɔgɔ ka sɛgɛn kɛ fu ye n'i tɛ se k'a barikada. alahu akibaru. a ko ni dumuni ma bɛn i ma bila i ka taa dɔwɛrɛ ɲini kana tobibaga ka sɛgɛn kɛ fu ye. sikeyi. aa. o de la a soma yɛlɛmalen ala ko ko mɔgɔw kana musow ta mɔgɔw bolo ale kama dɔn wa ayi ala b'a dɔn de a kɔfɛ ni cɛ o cɛ y'a muso ta i b'a bila. alahu akibaru. ayina mɔ cogo min maa si tɛ se ka balo ni maa ye ten. seyidina tuna umu salama o ye san seegin de k'a kun. namu ko ko san seegin kɔnɔ ale tɛ muso wɛrɛ tɛ. ko kira ma deli k'a fɔ muso ma mun na i ye nin kɛ. alahu akibaru baro ɛ ala. ɛ ko umu salama o tuma aw kun b'a diyaɲa jɔ don aw b'a kɛ wa. namu a ko walahi la. a ko anw ma fara an bɛ erreur kɛ a ko mɛ n'an ye erreur kɛ ale yɛrɛ de bɛ wuli ka erreur rectifier an b'a dɔn sen wɛrɛ a bɛ kɛ tan de la an ma deli k'a fɔ an ye mun na i y'a kɛ tan. est ce que ɛ a la. يوم بيقول ايه لا ما نيونيا صلى الله عليه واله والله والله شجان كنا وسنتا كوايا جيبو سنوتا او كفر كل سنتو تو ايوه suna nafama o y'a ka nin de ye maa si ma deli ka jɔ a la ko mun na i ye nin kɛ n na. alahu akibaru. n mamuso dɔ delila ka hikaya min dɔ fɔ n ye hali ni n m'a ye kitabu la a nafa ka bon. naamu. a ko ko kira n'a ka sahaba do tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mhm. k'u ɲa bɛ denmisɛnninw na kulonkɛ la sira camancɛ la mhm. ko kira ko sahaba ma k'an k'u to yen an ka t'u kɛrɛ la u tagara kɛrɛfɛ ka taga ka sa ka denmisɛnninw to yen sahaba in dimina ko nin denmisɛnnin ninnu ɲa ka gɛlɛn k'u bɛ kira n'a to aw tɛ sira bila a ye kira bila a ka so kira sen de sahaba in segintɔ ayi a bolila k'i ɲɛsin denmisɛnninw na pour n'a y'u sɔrɔ a b'u gosi denmisɛnninw sigilen f'a ni boli sera u girinna daga denmisɛnninw korilen bɛ dingɛ de da la a sen toronna dingɛ in kɔnɔ a bilenna sen in karila. alahu akibaru. n'a sɔnna kira ta ma nin t'a sɔrɔ walayi nin de y'a ka cogoya ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa salen fa dugu olu kan a ji a fana m'a dabɔ kojugu kama a ye kira bonya de yira a ye bonya de yira mɔgɔ de ma o komi bonya yirali naamu a yira cogo ɲuman bɛ yen min tɛ ta ye sadiri a bɛ fɛ k'an kalan naamu i bɛ denmisɛnnin dilan ka sɔrɔ baribariya tɛ alahu akibaru baro a bɛ dilan ka sɔrɔ baribariya tɛ kira tun bɛ fɛ k'a kalan o de la n'a bɛ k'a kalan a k'a ka cogoya la a tiɲɛna a bolo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salim a ka sahabaw lamɔna umu atiya min ni aw b'a tɔgɔ mɛn ɛɛ excision hadisa la ka caya o furucɛ o tun ye sɔgunaka dɔ ye a furukɛ tun ye sɔgunaka ye wala maninka dɔ nin fila la kelen don ayiwa baro naamu ala y'a kɛ don dɔ la ale taara bɔ a fa a faso la a y'a sɔrɔ jɔnmuso ko bɛ sen na a nana sɔrɔ a furukɛ ni a ka jɔnmuso dalen bɛ fa ka so kɔnɔ a digira la a bolila k'a bɛ taa ɲɛfɔ kira ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a nana don du kɔnɔ a y'a sɔrɔ kira bɛ cɛw ka yɔrɔ la ale taara musow ka yɔrɔ la a ye sigi o tun ye kira ka sunna ye n'a ni cɛw tilara ale musow bɛ sigi. a y'i sigi musow ka yɔrɔ la a b'a kɔnɔna kira kan na donc cɛ in fana y'a faamu n'i ye muso in tagalen tan dɔrɔn a t'an bɛ sɔrɔ kira bara alahu akibaru a fana y'i bɔ joona k'i boli ka na ale nana a y'i sigi kira ni cɛw tilalen pewu ka ban kira k'a k'a kɛra da ko ayi ko dɔ b'i ma kɔnɔ so kɔnɔ kira donna kira ye muso ye kira ye ci bila cɛ ma a nana o fila sigi a ko kila ma ko nana n dama kasi cɛ de la a ye n ka hɔrɔma tiɲa namu imana an b'a fɔ cogo min k'a ye n danbe bɔnna olu b'a fɔ k'a ye n ka hɔrɔma tiɲa walayi a ko mun a ko n taara n bɛ taa tile n faso la n taara yen sɔrɔ cogo min o man diya n seginna ka na so n nana sɔrɔ a n'a ka jɔnmuso bɛ dalen fo n ka dilan sanfɛ alahu akibaru baro kira ko i sɔnna k'o kɛ cɛ y'a kun firifiri kira ko muso ma k'i cɛ ma sɔn i ka kuma fɔlen ma muso ko kira ka la ɲa ye ni ɲa de alahu akibaru cɛ y'a cɛ ma kuma nka cɛ y'a kun fili kira y'a faamu cɛ tɛ fɛ k'i jɔ a la mɔgɔ si tɛ fɛ k'ala gosi ko walayi walayi e tɛ fɛ k'ala gosi mun na mun na i b'a kɛ aa o fana ye tiɲɛ ye dɛ haramu nka kira y'o faamu cɛ la min kɛ naamu a ko muso ma i cɛ kɛli ma sɔn muso fana y'a faamu kira la k'a man di a kira ye a ka gɛn ka jɔ cɛ la a ye kuma jumɛn fɔ birama a ko kira fo ni yafara ma de ko rubama innama khada'atni aynaya allahu akbar baro a ko kira fo ni yafara ma k'a bɛ sɔrɔ ne ɲa fila de ye n janfa nka a ye ala kira mun na min fɔ o de ye tiɲɛ ye. a m'a fɔ cɛ ta ye tiɲɛ ye walayi a b'a dɔn cɛ ma tiɲɛ fɔ mɛ a y'a faamu kira bɛ k'a kalan de ka na ko gɛn k'a jɔ i cɛ la a man ɲi muso aw tulo b'a la a ko kira naamu a ko kira i b'a tɛrɛ ne ɲɛ fila de ye n janfa nka e ye min fɔ de ye sallallahu alayhi wa sallam baro o ye a ka tarbiya cogoya ye n'u faamuna o la wa ahsanuhum khuluqan an bɛ se hakɛ ka da yen dacogo la aya ala y'a cɛ ɲa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan parce que tuma bɛɛ n'an b'a fɔ k'ala y'a ɲa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan an bɛ k'a bila ani an ka cogoya de la o de bɛ k'an bila erreur la fo k'i ka fɛn dɔ faamu burama la ala bɛ se ka kuma in mɛn ka kɔnbine namu wala imami namu mɛ da la i kana da la walahi summa walahi ala kira kelen de dilanna nɔgɔ t'a la nɔgɔ ma deli ka k'a la alahu akibaru a mago tɛ ji la pour a ka jɛya a mago tɛ dumuni na pour a ka balo a mago tɛ ji la pour a ka balo a y'o bɛɛ kɛ ka anw de la kalan an t'a kɛcogo la sinɔn ale tun bɛ balo ka sa a ma maga la a tɛ foyi tiɲɛ وبدا للوجود منك كريم من كريم الأداء وأوه كرمان نسب تحسب الأولى بحلاه مصطفى الهدتا نجومها جوساء ومحيا كالشمس منك مضيع أشفرت عنه ليلة غراء جب يا سيدي a mago tɛ ninnu na naamu hakilatan a yɛrɛ la kosɛbɛ n bɛ misali dɔ f'i ye bato la pour i k'a dɔn o tɛ ale ye naamu na a kɛ kun ye anw de a delila ka seli ni sahabaw ye laga sara la a ye jago fila seli a ye salamu bila naamu sahabaw bɛɛ tora deli dunan dɔ tun bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko zeliyadayi naamu o de y'a ɲininka ko wahayu kura jiginna wa wala mun kɛra naamu kira ko y'o fɔ mun na a ko k'a ko sali ma dafa dɛ kira ko a ma dafa a ye tɔw ɲini kan o ko a ma dafa a ko alahu akubaru a wulila ka jɔ ko fila wɛrɛ seli ka sujudu kɛ ka salamu bila ko ni sali ma dafa min bolo k'a bɛ dilan tan de e kana miiri ko ale ɲinana dɛ a ye e de kalan n'i ɲinana i b'a kɛ cogo min sinɔn ɲinan tɛ ale la. walayi walayi. ni ne la i bɛ caman ye u bɛ na u bɛ hadisa dɔw la gosi u t'a dɔn hadisa nin sɛbɛnna kun ah! jumɛn na i bɛ fɛn fɛn ye kira la mm. fa kullu ma min ghayrihi dhamm إليه مدح لمرتبته نومي شيخ مرفوع تيكو رضي الله تعالى سكاي بارو فم بفم غوبر ما نابك دوغيا ماي نامو كي كانا ميري كونو فورا كراما اي عليك التنوليد لو اه مرتبه دي فوتو في سنو ايورو تي الله اكبر الله هل مثلا بيدو دي ولا كودرون كومي انت امبالا سانا يلنا نبالا دوبي افنا تلير دولا كافو فكان قاب قوسين bon ni tafsiri ninnu vraiment ulama urusu man k'i da don a la quoi an ninnu ka kalan danna sɛbɛnniw ma dɔrɔn i da man ka dɔɔni na ayiwa ayiwa ninnu kalan tɛ sɛbɛnni kalan ye a nɔ alahu kibaru ninnu tɛ sɛbɛnni kalan ye k'a fɔ kira gɛrɛla ala la rama i kana mɔgɔ lamɛn a la a ne tɛ mɔgɔ si lamɛn fo ni mɔgɔ min ye hakikatigiw ye a la hakikatigiw fana olu kuma man ca ne fana m'a f'i ye n ko n b'a dɔn dɛ ayiwa n bɛ fɛ ka misali min f'i ye a bɛ fɔ kari gɛrɛla kari la e kana miiri ko ne filɛ serifukɛ ni jara habibukan cɛla cogo min ko gɛrɛna don tɛ o a nɔ iyo bi ni ne ko n ko premier ministre gɛrɛlen don président na e b'a faamu cogo di ayiwa an n'a mɔ baro a gɛrɛlen b'a la cogo di ah premier ministre tun b'a ka yala la bamakɔ yan mɔgɔ ka mago t'a la mɛ don min a numera ko premier ministre don bɛɛ ma fɔ san jeli a kɛrɛla président na wa non place de don walayi place dɔ de dirama a ma place min ni présence ka surun mɛ o kɔrɔ ko ale yɛrɛ filɛ président filɛ walayi. ese kuma faamu n y'a faamu donc kabakaw saidi kuma tɛ aw bɛ min fɔla ye hmm. kira ka sanayɛlɛ ye fil hakikati hmm. wallahi n'a bɔra sidratul muntaha la hmm. sɛbɛnnikɛlaw kun kan k'u da bɔ a tɔ bɛɛ la n y'a fɔ ne da fɔ min ma ye ko tapi tapi tɛ a bɛ fɔ min ma ye ko samara samara tɛ eh, eh. a bɛ fɔ min ma ye ko gɛrɛli gɛrɛli tɛ yen kan fana bɛ yen n'i ma yen kan mɛn n'i kumana dɔrɔn i ye kanu tigɛ ayiwa n y'a fɔ ne dabila wallahi ala ka hakili ɲuman ami donc ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam k'a dɔn ko place ninnu na o de la e bɛ se ka a sifaya fɔ o de la i m'a ye alhaji malik si namu radiyallahu ta'ala anhu u y'a ɲininka ko mun na a ma ala kira sifaya fɔ a ye baabu in daminɛ ni nin kumakan de ye namu lillahi daru mujibin qala sa'ilahu namu inna rasula bi qadri al-mursili ihtakil allahu akbar baro أكون بألافو أو كمان جابيلي أكون تيجي نعم أباتي بركة فالير لا بأكو إيه تاكيمي ها كوردويا سنو مين بيكا في ما كوفا كنا كتني بس اللي بيكو بيكيرا دويا حقيقة لا نعلا ما فريقا نعم بافو كي كرا فلان كفوي سكي بارو والهل نعم نعم تبالا أبا خوانا تبنا يوري kira hakika komi an tɛna farikolo la mansibu ye hakika an y'a fɔ shɛkumar ye saraha min kɛ suratul ikhlasi la k'a fɔ allahu filanan min n'an b'a kalan maa kana bili kun na k'o fana ye ala de ye ayi allahu fɔlɔ de bɛ ala fɔ kul huwa allahu ee huwa y'a tɔgɔ dɔ de ye an t'o dɔn mɛ an kɛlen sɛbɛnnikɛlaw ka kiiri bɔra a kan o ye juma ye n'ahawutigiw b'a fɔ damiru munfasilu yahudu ilalahi o ye garamɛ de d'accord i b'a fɔ ten cɛrɔma suruku tɛ ko bɛɛ ye min fɔ n'i m'a fɔ i bɛ nin sɔrɔ i yɛrɛ nɔ don walayi ee o tiɲɛ dɛ nga hu huwa o y'a tɔgɔ jati dɔ de ye an ka lɔnmasa ma mɛ an k'a fɔ ale ɛ ala n'i ko hali ale tawhiditigiw fan fɛ sufiya la i ye siriku de kɛ o ee ale ye jɔn ye ayiwa naamu n'i ko il o kɔrɔ tɛ ko min tɛ yan wa ala tɛ yan a bɛ a bɛ yan tɛrɛ ɔ e dun b'a fɔ cogo di ale n ma ɲɔgɔn ye wallahi ala ka hakili ɲuman da ami huwa in y'a sifa dɔ de ye o ma lɔ min kɛ a ye tɔgɔ tugu sifa la a ko huwa in de ye alahu ye ala alahu de ye huwa ye ayiwa ee a ko i ɲɛ bɛ huwa ni alahu la o de ye ahadu ye u fila mana jɛ o de ye kelen ye e ala alahu filanan in o tɛ ala ye dɛ ayiwa o ye ala kira de ye sallallahu alaihi wa sallam aa baro baro e ala mɛ a bɛ ka tile bɛ min kɛ tɔw la k'a bɛ k'o de kɛ la a bɛ ka tile ka baara de k'i la o mɛ tile tɛ dɛ wala alahu filanan in fana kana min alahu tɔgɔ fɔra la mɛ kira jate sallallahu alaihi wasallam. bisimila nɛgɛ nɛgɛ ka baara ye mun ye nɛgɛ ka baara ye mun ye. wala n k'a fɔ muru muru ka baara ye mun tɛgɛli tɛgɛli tɛ wa walayi a bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ yan tasuma ka baara ye mun jenini jenini e ka muru bila tasuma kɔnɔ miniti bi saba n'i y'a bɔ i k'a da i fari la a bɛ mun kɛ fo ka sa tasuma de don wa o kɛ man di dɛ ayi tasuma de ye muru in ye wa mun n'a bɛ ka tasuma ka baara kɛ مروفل تسمى لك بارك الله بتسمى تي تسمى تي مرونا فهم والله الله فلانين على كرادي على تي اه الله برو ايه بس مين تقول لك السمد نبو السمدانية اه بي مغو بمينا فكي على كرا كليلي اه الله على كي مغو كسي على مغو مغو بدا على كرا والله صلى الله عليه وسلم وسلم ala ka hakili ɲuman d'a ma ami tuma dɔw sirifikɛ ninnu don fo ka gɛlɛ ɲa hakayiduw de don lazim ah sɛbɛnniw don hakayiduw don a dɔnnen don min alimahu mana alimahu wa jahilahu man jahilahu donc ala ka hakili ɲuman d'a ma ami donc n'i ye ala kira lɔ ye burama namu k'a ta a kun sigi la ka taa bila a sakɔni na namu ka na ni e ta si suma ɲaw mɛn a kelen kabiri ala y'a da a kun ma mɔrɔmɔrɔ rasama k'a la sizo ma mm. deli ka don a la nka a kunsigi kelen tɛ yen min delila ka jaja kelen ye a ye o ye i b'a fɔ k'a ye kun bɛɛ san de ka kun finan k'a la k'a sɔrɔ a dacogo de don a ye san bi wɔɔrɔ ni san saba balo a kun n'a bonsi bɛɛ fini kirikiri fo kunsigi jɛya naani bonsi jɛma naani jɛma saba nin jɛma wolonwula in o de tun b'a la a sara k'o de to a la a farisi la nin wolonwula de jɛra sinɔn a tɔ bɛɛ ye finman de ye. e ala. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. si hakɛ min b'a fari la jɔn b'a faamu hadamaden min ye san bi wɔɔrɔ ni san saba balo mɛ si jɛ wolonwula de yera a la naani bɛ kun na saba bɛ bɔn si la e ɛlɛn maliksi ɲininka k'a bɛ se ka kɛ cogo di n'i ye kifayatu rahibina fi ma yahdi ila hadrati rabbil alamin a b'a fɔ yen de ko n'u y'ale ɲininka ala kira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam k'a ti miiri k'u jaabi a tɛ taride k'u jaabi ko walahi a tɛ foyi fɔ ni sababa tɛ a jaabi kɛra juma ye naamu a ko ala ye ala kira da ka bila pilasi min na danfɛn tɛ se k'a ye ka ban a la a ko mɛ ala ye fila de da cɛ ni muso ko da i ma ala ye muso natiri dan fɛn fila bɛ yen o man d'a ye cɛ la cɛ kɔkurunin wala cɛ sijɛ muso man ca ka sɔrɔ muso bɛ du to i la dɔɔni ko ala ma sɔn ala kira si ka jɛ muso dɔ kana fɔ i bɛ si ka la i da ka di na hinɛ kama ala ma sɔn a si ka jɛ de kama. muso aw tɛ sijɛ fɛ ɛ a la. eh ala kan taw to fini wallahi ni da ne a kunsigi tan da namu wa wa sha'ru kan nabt ah akele de kunsigi deux heures de sitala da ala ay jɔnmuso dɔ tun b'a ka du kɔnɔ o ka o ka kuma la i bɛ t'o sɔrɔ o de la parce que tuma dɔ a b'o wele ko ka pɛn don k'u sigi na k'a sama a to kɛ dɔ wɛrɛ la dɛ o ka fɛn ɲa bɛ min na ka di parce que o jɔnmuso de tun bɛ wusula fɛrɛ madina wusula ma ba madina si ta tɛ san kira fatula ye wusula fɛrɛ dabila madina commerçant taara kama ko mun na i y'an jɛ i ka kasa duman na a ko n bɛ n ka kasa duman doni ni min ye o tɛ sɔrɔ u ko a bɛ yɔrɔ yɔrɔ a fɔ an bɛ wari don a la k'a tɛ sɔrɔ y'a wajibiya a ko kira ka dugumafiniw bi maa na tiriko min n'a kun b'o da a ka finiw kɔrɔ n'a wɔsi bɛ k'a la ko ne de tun b'u ko k'o sunbu fɔlɔ u tun bɛ n ka wusulan don n'o ji de ye kira tɛ yen n'o ji bɔ. alahu akibaru ee ala. a ka wusulan kana kasi ni bɛɛ ta ye. hali i b'a mɛn ko labidu ye dabari min kɛ pɛn na a sɔrɔla o jɔnmusonin de ka pɛn fa a tun bɛ cogo de wele o bɛ pɛn don a kunsigi la o de bɛ k'a fɔ k'a kunsigi falen bɛ k'i b'a fɔ maa min bɛ se diɲɛ bɛɛ danni na a y'a ka foro dan foro bɛɛ falenna ɲɔgɔn fɛ si ma taa ka si to kunsigi si ma falen yɔrɔ dɔ la fo k'a sɔrɔ a bɛ ran dɔ de kɔnɔna na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. a kelen de dacogo kun bɛ ten. walayi ale mago tɛ k'a bɛɛ ye a mago tɛ k'a kɔ a fɛ dama a kelen de fana tun ka annama sansu tajri fawqa safahati baro n'a kun ye jalamugu bɔ i ma n'i jɔ a tama kɛrɛ la f'i b'i jaya bɛ k'i ɲɛna n'i ye tɔriso minɛ sa limiyɛri tɛ bɔ sanfɛ ale farikolo bi ko tile de tun bɛ bori a kɔrɔ ala ni limiyɛri kun b'a la cogo min دونك افكا احسنهم خلقا وخلقا لك هاتري نمان داما نيكوي بنت كنتيرا كاني فنغل ننغا من افجر سرايا بسم الله كانا بسم الله لا تقول ميكا تشين صلى الله عليه وآله وسلم نالك لك لك نبيت داتو نجمالوية ادلا ابي u bɛ seyidina jaabir ɲininka k'a ka alakira sifa y'a f'u ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wasalim a ko k'olu tun tɛ se ka alakira filɛ wa hali n'a kun y'a diya min yɛrɛ k'a ye ko n'i y'i ɲɛ jɔ a la k'i bɛ min ɲɛ i bɛ min dɔn a la ko n'i seginna k'i ɲɛ jɔ a la kura ye k'i bɛ cogo wɛrɛ ye min ni don tɛ kelen ye k'i kɔnɔrɔ bɛ ga ala kalili la k'o kama k'an si ma se ka foyi dɔn a la. ee ala sikeyi baro. kuma ala ka kanu di an ma ami a kanu hakika ala ka sabati an dusu ami an ka se ka to ka a ɲanafin sɔrɔ ka sɔrɔ an bɛ min kɛ an t'a kɛ ma kama an b'a kɛ a kelen de ka gɛrɛ an na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ami walahi ibrahima fɛn dɔ bɛ yen fil hakikati ni ala kira gɛrɛ i la siɲɛ la hali sigo de la siɲɛ kelen i b'a dɔn mun na i b'a dɔn i yɛrɛ la ko tiɲɛ don a i b'o waati i b'o san tɔ bɛɛ kɛ peut-être i tɛ fitina. ala k'a yira an na. amin i tɛ fitina. walayi. o de la ni mɔgɔw ko k'u sigiyɔrɔ ala kira la a bɛ dugawu kɛ i b'a fɔ awɔ tiɲɛ don. parce que an caman mana sɔrɔ a ye suraka dɔ la a b'a fɔ e sɔrɔ n ye ala kira ye. walayi i y'o. ala ka bɛɛ kɛ ala kira ye. ami. nka hakika la walayi hali n'i y'a ye sogo la. a dɔgɔmani. i b'o sɛmɛni saba kɛ i tɛ dimi. baro. parce que o b'a sɔrɔ sitanɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'o a bɛ ka ban pewu donc ala k'o nɔgɔya an an bɛ hakili to ɲini kɛ sirikɛ ni an ka karamɔgɔw fɛ. ɛɛ n ye min fɔ ŋaniya ɲumanya don a kɔrɔ tɛ ko anw bɛ fɛn dɔn salatu la ko olu tɛ an bɛ fɛn fɛn dɔn u bɛ dɔ dɔn min ka ca n'o ye ɛɛ eh, alaji amadu bagayɔrɔ yɛrɛ min bɔra sisan a bɛ salatu caman dɔn eh, ni mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn ne b'o dɔn wa dua uchama fana tumado dɔw be kaba bɛ abu durusi cogo min sɛ k'a fɔ n a durusi tɛ dɛ a b'a fana de n b'a donc ala ala k'an bɛɛ sɔn a hɛrɛ la tan ɛɛ tiyaniyaden n'a fɔra salatu anw kɔni salatu t'an bolo min bɛ salatu fatihi bɔ walahi kumakan fila dɔrɔn pour k'a seereya fɔlɔ mm. sɛkican yɛrɛ b'a fo salatu al fatihi fo tola كلنا بها لمرتبة عند الله نعم تناحت في العلو يحرم ذكرها نعم ako ala ye martaba dɔ d'anw ma salatul fatihi kɔnɔ a jɔyɔrɔ kɔrɔtali kama a fɔli haramuyalen don sɛkitan ye nin fɔ o bɛ wasa kɛ nka shɛku umar radiyallahu ta'ala ale ka kalandenw delila k'a kɔrɔ mɔgɔ naani kuna be bɛ fe ni ko yi bela la ama a ma azam duma ma u wajibi kaka azamu alayhi uye ye wajibi kaka ko f'a ka ismulala azam d'u ma dɔn a ko k'a b'a d'u ma ko mɛ k'a bɛ sariti k'a la a ko mɔgɔ fɔlɔ ma k'o ka nɔnɔ kumu ɲini ka na a ko filanan ko ka nare ɲini a ye ko sabanan ko ka fɛnɛ ɲini naaninan ko ka u tagara wura bɛ se kuma min u nana nɔnɔkɛnɛ kelen tigi o kelen de y'a ta sɔrɔ tɔw bɛɛ ko ko filaw ko ko sini ko sabula u ta ninnu ko k'a labɛn de a ye nɔnɔ kɛnɛ minɛ k'a sigi ko a to ni saba tɔ ta nana an b'a kɛ an cogo n b'a dɔn dugu jɛra naretigi t'a sɔrɔla fɛnɛtigi t'a sɔrɔla nɔnɔkumutigi t'a sɔrɔla u saba taar'u ta na ten a ko n baw ma ni ala ye naare nɔnɔkumu ni fɛnɛ k'a bɔra min o ko k'a bɛɛ bɔra nɔnɔ kɛnɛ de la a ko mun na nɔnɔ kɛnɛ sɔrɔli nɔgɔyara min bɔra la o sɔrɔli gɛlɛyara u tora de la u y'a filɛ u k'a baarali cogo fɛ a ko awɔ ko aw ye min kɛrɛnkɛrɛn aw yɛrɛ o de ye sɔrɔli gɛlɛya a ko walahi aw bɛ min ɲina ismaila azam na ko n kala ala la n'a tɛ salatul fatihi kɔnɔ sini n'aw ye ɲɛ siratu la a ye tan kama ni ala kira bɛ kiri ɲɛna donc salatul fati shek jani fana iznu min da la a ko kɛmɛ duuru tan kelen k'a jɛ ko takdi kulla hajatin sed ala ye tiɲɛ fɔ <laughs> a ko kɛmɛ duuru tan kelen k'a jɛ k'a bɛ hadamaden wasa haju bɛɛ hmm?